Ja, bin heute halt in Hue unterwegs. Da ist es der Tempel von Mieu im Hintergrund. Das ist ein Riesengelände, das ist ein Riesenfort, also so eine Zitadelle. Äh, in, den Tempel, in die Tempelanlage mag ich jetzt nicht reingehen, es ist mir einfach zu warm und ich habe noch ein paar andere Sachen zum Anschauen. Äh, wenn wir mit dem Moped einfach durch die Stadt cruisen. Es ist eine sehr schöne Stadt, was ich gesehen habe, sehr sauber. Das Gelände da ist riesig. Also da hinten ist es eine Fortanlage mit Kanonen und allen möglichen. Ja, wie gesagt, sicher sehenswert da reinzugehen. Muss ich aber nicht haben. Heute nicht. Anders mal. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. when we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Gibt es nochmal eine gute Nudelsuppe zum Mittag? Mmh, mal schauen. Mmh. Mit ein bisschen einem Blutstammerl. Ein Stück Fleisch ist drinnen. Ja. Ein Eier wäre noch reinkriegen. Ja. Guten Blutstammerl jetzt. Mmh. Das kommt noch drauf. Was kommt da noch drauf? nice looking moves there. Mm. Perfect. My love it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. yeah. And when you're alone do you say my name? Or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history.